E aí, Elf, o que, que, você acha desse assunto aí? <laughs> o bicho pega com isso aí, viu? Vamos abrir a caixa de Pandora hoje. Galera que é coach, vai, vai ficar... porrada. Galera coach que é, é coach... treta, hein? Coach, nossa senhora. Ô André, você tem parente coach, né? Não queria dizer nada não, mas cuidado hoje, hein? é. Já vamos começar quem, abrindo... Quem que, é, quem que é parente coach? O seu cunhado não é coach lá? O marido da, da Juliana? Ah, ele não, é, ele foi uma época, ele era coach financeiro. Mas aí ah, ele, então... ele, parou agora, ele largou Vamos. as drogas é, e voltou à vida. <laughs> Já Vamos. começamos bem. Vamos deixar uma coisa bem clara, né, galera? Do mesmo jeito que a gente falou no nosso vídeo anterior, quem não viu o nosso episódio anterior, clica aí em cima, vou deixar depois o link para vocês. Tem profissional bom e tem profissional ruim de qualquer área. Hoje a gente vai Exatamente. pegar para falar dos coaches, né? A gente falou um pouquinho no passado do pessoal de TI, no primeiro episódio que a gente fez. Hoje a gente vai focar um pouco nos Colts, porque aconteceu uma coisa interessante esses dias aí na, comigo e com a Adriana aí lá, né? Então a gente queria, não, talvez não vou falar desse caso específico, mas sobre coaches em si, até a gente conversou, pô, Eu vamos, acho que melhor não. Vamos falar de <laughs> coaches aí, porque é legal e, de novo, se tiver algum coach assistindo, lembre-se, tem coach bom, tem coach ruim aí, galera. Usem esse vídeo é, para entender eu... se está tá sendo um coach bom ou coach ruim o, o, o que a gente sempre fala, o problema é a banalização das coisas, né? Eu falo, então, é, é, tem coach excelentes, né? Pessoas que realmente te ajudam aí. Às vezes você está numa encruzilhada é, é, tentando se, é, se encaixar na vida, né? Seja profissional, pessoal. Acho que o coach te ajuda muito. Mas, cara, tem uma banalização, a gente até comentou em outros bate papos é, negócio de coaching quântico, coach do coach, coach do coach. Quântico. Vou ajudar isso, você cara. a reprogramar o JavaScript da sua cabeça. Exatamente. Esse cara é famoso aí na internet. É verdade. O JavaScript. Aí, é O JavaScript. É vou, vou, refazer o JavaScript da sua cabeça. Esse você vê, o é cara já tem um cara. nicho, né? O cara já tem um nicho. Ele já focou ali quem ah, sabe o que, que é JavaScript, porque nem todo mundo sabe o que, que é, né? Então, assim, tem vários coaches. Coaches de carreira. E é legal que coach é uma palavra que veio muito também quando a gente olha, quando, quando se popularizou, do próprio coaching de, do treinador, né? Os treinadores Exato. americanos que eram os coaches, eles estavam lá para fazer aquele trabalho de coach mesmo, que é incentivar, né? Não sei se é muito famoso em filme americano que você vê de beisebol, de futebol americano, Sim. quando os caras estão perdendo, né? A moral tá baixa, o coach vai lá, pô, galera, caramba, vocês estão perdendo, mas pô, vocês têm o poder, né? Pô, vamos nessa, tal. Tá? Então, o, o, coach, né, começou a olhar muito o que esse coach aí fazia, essa parte de engajamento, e aí criou todo esse, esse nicho agora de vários tipos de coach, né? Então, tem o executive coach, coach de carreira, coach quântico, e aí a galera, igual a gente brincou com o LinkedIn na outra, né? A galera fica criativa, vai criando um monte de nome aí pra coach aí, de todas as coisas, né? É, então, tá eu já tive uma experiência é, positiva assim com o coach, né? Eu lembro quando eu, eu saí de um, de um, outro trabalho que eu tinha e aí eu tinha que tava meio que tinha que tomar uma decisão assim que ou eu focava um pouco mais mesmo na empresa, né, que até então eu tocava em paralelo com meu sócio. E ele tá desde que a gente abriu ele tá full time, né, que é o Ricardo lá na, na construtora e eu ficava, vamos dizer, é, part job, né? Ficava ali part time no negócio, né? E, e, é interessante que ela começa a fazer algumas perguntas, né? Então acho que esse é o trabalho é, quando você pega um bom coach, né? Uhum. É, até para quem está ouvindo a gente, o coach bom não é aquele cara que te dá as respostas, mas é aquele que te faz você pensar, te dá as, faz as perguntas, você mesmo chega a Ele não vai decidir por você. Aliás, isso que é, é o grande, a grande dificuldade da vida, né? É a gente tomar decisão. Então você tem que fazer os questionamentos até que você chegue você mesmo é, é, é, a uma conclusão. Tanto que os coaches bons, muito desse movimento de coaches de carreira, executivo, vieram dos psicólogos, né? Os Sim. primeiros coaches, que na minha opinião era uma época boa, por assim dizer, de ser coachado, né? Veio muito aí dos psicólogos, que são pessoas que você falou. Quando você vai no psicólogo, ele não vai te dar uma resposta. Não. Ele vai te fazer pensar naquilo, né? E aí não, não entra nessa parada também de ser um psicólogo que você tá mal em si. Os primeiros coaches que, que a gente foi vendo que foi popularizando foi muito aquele coach de carreira, né? E, tipo, pô, como eu te ajudo a você melhorar na sua carreira? E é o que você falou, entrava muito mais com as perguntas certas para fazer você entender que, putz, então eu, eu entendi, eu preciso melhorar, né? Eu tive boas experiências também, acho que em 2012, 2013, se eu não me engano, eu fui com umas experiências com um coach aí de carreira, bem legal, que tipo, ajudou bem. Né? Então eu já passei sim por uma experiência legal com um coach de carreira. Só que aí você também é, vê eu... muita coisa aí.